आत्मिक उत्थान आत्म उत्थान कर लीजिए हमारे मन से प्रभु के प्रति आस्था आराधना और भक्ति के प्रति भाव और दया का जब जागृत होती है मन प्रसन्न होता है अंदर से आत्मा के जो अंत का अर्थ यही है कि अंदर से आत्मा के अंदर से जो आवाज़ होती है पूजा करें सबसे प्यार से बोलें अच्छे से बोलें तो हमें कुछ बातों पर आधारित होकर प्राचीन योगदान के बारे में जाना जा सकता है जान पाते हैं जैसे मनुष्य सामाजिक जिम्मेदारी को सब वचन मन के वचन से निभाने की कोशिश नहीं करता कोशिश करें तो उसको आत्मदान में अंतर आत्मा से उत्थान हो मन उठे अंतर मन अच्छा हो इस प्रकार से उन्हें अपने आत्मा की आवाज़ को सुने और आत्मा की आवाज़ जब बाहर निकले तो वो काम बनता है सनातन ईश्वर का अंश है इसका आकार आत्मा हर सर दिमाग पर चलने के लिए प्रेरित करता है इसलिए वो सुनना बंद कर देता है लोग मुँह ईश्वर जन्म में आत्मा की पुकार को सुन सुनता बंद कर देता है इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी अपनी होती है और इसलिए एक मनुष्य जो है सदमार्ग पर चलाने के लिए नायक के लिए भीष्म पिता ने भारत महाभारत रोकने के बाद भी निर्देश दिए थे इसी तरह से भीष्म पिता ने भीष्म माँ ने यह भी निर्देश दिया था कि नायकों को समाज के लिए उसे पद पर रखना करना चाहिए कि विशिष्ट कार्य के लिए उसे खर्च करना चाहिए जब समाज के नायक उन उन बातों पर ध्यान देता है उन मार्ग पर मार्ग चलने की प्रेरित देता है उसी प्रकार से आवाज़ की आवाज़ सुनाई देती है और आत्मा की आवाज़ को सुनना पाना है आचरण अच्छा आचरण के कारण समाज की पतन की ओर ले जाता है और जो नफरत भ्रष्ट हो जाती है तभी हम अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पाते हैं इसीलिए तमाम लोग तरह तरह के भ्रष्टा लोग इन समाज में भरे पड़े हैं भौतिक आध्यात्मिक विकास की ओर कोई नहीं जाता है वो अधूरा रहता है निवास के लिए हम संपिता का भारत दूर करके अपनी आत्मा को आवाज़ सुने सुन सुनते नहीं अपनी आवाज़ को सुने आइए पहचाने हमारी आध्यात्मिक आत्मा क्या है इस प्रकार से आप ये अपनी अपनी आध्यात्मिक की आत्मा की तरफ ध्यान दें अपना मन शुद्ध करें मन शांत करें तभी हमारी अंदर से आत्मा की आवाज़ आएगी और आत्महत्या उद्यम कर सकेंगे इससे आपको